Quantes ciutats del món coneixeu que tinguin un parc natural a tocar? N'hi ha un a la gran metròpoli barcelonina. És el Parc Natural de la Serra de Collserola, espai que també forma part de la xarxa europea Natura 2000. El contacte amb el medi natural està demostrat que té efectes beneficiosos sobre la nostra salut física i mental, L'òrgan públic encarregat d'aquest territori és el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Des dels seus serveis tècnics es fan tasques administratives, es gestionen els sistemes naturals, es desenvolupen espais i elements patrimonials i es realitzen programes, serveis, activitats i equipaments d'ús públic i educació ambiental. Des de 1987, Collserola és un espai protegit, i des del 2010 compta amb la declaració de parc natural. En aquell moment vam decidir utilitzar el domini .cat. Som parcnaturalcollserola.cat perquè Collserola és natura, perquè fer servir el català és natural.